sino man ang kaka sa punong punong ay ay mamalas mamalas oo. hindi siya siya sa mga sa mga sumpa ko pa kayo tuloy tuloy flooded. The whole thing. Anong ginagawa mo dito, Hang? Nandito ako sapagkat akin ang lingga nito. Di mare, ikaw ako, inaabuso mo na ang ating kaligtasan. Ano ngayon? Bakit? Gusto ko ba ano, na laban mo tala? Bago kayo maglaban, Hagol, Rebel, isali niyo muna ako. Lungkot ko, nawalayin ang tatlong kawan. Maglaban na tayo. Maaari mo nang ibalik ang makawal mo barhalang Roberto. Kayong tatlo. Gusto ko ang katapatan ninyo. Isa akin na. Maaari ba yun? Kung gano'n, kulang ka. Matlugi ka. Pahinang silang mga kulang. sakin sileşişini. Natlong araw na ngayon. Kahit maaari na kayong tumayo. Aking mga kawal. Magaling. Nasa akin na ba yung katapatan? Katapatan? Kumapit kayo. Tayo. We're on the shoot for the next video. Uh, video. Guys, best 10. Di ko ka. Yung mura niya mong tripping. Yan, mura niya mong tripping. Shot. <laughs> Ay. Di kan pa kong hihilan at mag-shooting. Maganda Diyan. siya. <laughs> Guys, magshoot kami sa ano, bago naming video. Ano ka ba sa yaman ko nga? Tuloy talaga sabot. <laughs> you cannot understand the word that is coming out in my mouth. So ngayon guys, we're planning na we're going to the location kung saan kami magshoot. Ano? You know na, surprise na lang. Goodbye, goodbye.